a paz mundial pois é movilizándose, non? É participando a maior cantidad de, de poboación en, en todas en todas as zonas do mundo, eh, en todos os concellos e en todas en todas as provincias, e no caso do Estado español en todas as comunidades autónomas. Ben, o marxen deso eu quero explicar moi brevemente como se xestou esta convocatoria, porque vides aquí e, eh, bueno, tivese desa xentileza, digamos, de confiar en, en vir aquí, eh, eh, penso que é unha obligación eh, explicar como se xestou. A, xest, a xestación foi absolutamente sinxela e, e persoal, é dicir, eh, ao, ao xurdir este, este tema desta invasión de, de Ucrania polos exércitos rusos, eh, pois, entre o grupo que máis nos estamos en contacto aquí a través de, de, de varias redes sociais, pois, eh, cruzáronse varios comentarios, non? E, bueno, alguén dixo, bueno, que, hai que facer algo, hai que facer algo. Entón, bueno, Pois eu, como podía ser calquer outro, eh, chamei a delegación do goberno e preguntei o que había que facer, dixeronme que mandáramos un, un FAS explicando, en fin, o, as condicións legales de, deste tipo de convocatorias eh, eh, e iso, con un motivo deso, pois xa eh, fixemos a convocatoria, sin máis. Entón, eh, como vixedes estes días, tanto nas redes sociais como na prensa, hai infinidad de escritos, de comentarios e de, e de comunicados sobre este tema. Entón, nos o que fixemos foi tomar un, tomar un eh, que, que nos parecía que podía ser máis representativo dunhas ideas eh, pois compartidas seguramente pola gran maioría da xente da xente con ideas democráticas, non? Eh, eh, vamos a, a ler ese comunicado. O que pasa que aquí non hai do que ler, coño. <laughs> que o leo, un favor. Ti mesmo, veña. Veña, permítame a Fidel. Bueno, estaba en castelán, pero Suso traduciu no galego e é o que é o que vamos, o que vamos ler. Ahora non te poñas máis para baixo, ponte un pouco máis para arriba, se me dá algo, porque senón... Ben. A situación de extrema tensión política e militar xestada en Europa ao longo dos últimos meses desembocou nunha intervención militar rusa en Ucrania, que pon en grave perigo a paz no noso continente. As razóns aducidas polas partes en litixio, Rusia e os países membros da OTAN para defender as súas posturas, seguridade, soberanía, liberdade, etc., é o enquistamento e imo... Dios, que letra máis pequena fixestes, eh? De verdad. Enquistamento e inamobilidade das súas posicións. Recordan momentos históricos previos ao desencadeamento de graves conflitos con terribles consecuencias económicas e humanas para millóns de persoas. Isto non podemos aceptalo. A poboación europea está sendo arrastrada a participar nun xogo xeopolítico no que non ten nada que gañar. Son grandes poderes económicos, como de costume, os que pretenden sacar proveito do, do enfrentamento. Difundir, difundíronse bulos como tantas, como tantas veces oídos sobre as intencións do adversario e os medios encargáronse de axitar os ánimos da poboación para prepararla anímicamente ao que daban por feito, a inevitabilidade da violencia guerreira sen menosprezar outros enfoques que axudan a entender o actual conflito como un máis dos que enfrontan as potencias entre sí por mor dos seus intereses xeopolíticos e económicos contrapostos Desde a TAC queremos poñer o acento na gravidade das consecuencias máis directas e inmediatas do choque militar. Por unha banda, o incremento do poder e beneficios da industria armamentística e enerxética especulativa. Síntense amba, síntense, síntese, síntese ambas do actual factotum grandes fondos de investimento. Por outro, o sofrimento e empobrecemento do groso da ciudadanía afectada, que sofrirá co estalido da guerra. Ademais de graves perdas humanas, a destrucción, a destrucción habitacional e un encarecemento salvaxe de todos os bens e servicios dependentes dos prezos da enerxía. Basta recordar como quedaron os países que experimentaron guerras liberadoras O que a actual situación reclama con urxencia é opoñerse da forma máis unitaria e contundente posible a esta deriva militar do conflicto, de graves consecuencias para o sistema mundo no que vivimos. Tempo haberá para propoñer os termos por donde ha de transitar a solución diplomática e negociada do conflicto. O uso da forza debe desterrarse absolutamente e para sempre das relacións internacionais. Atac España e o seu Consello Científico anima os movementos sociais españóis e europeos a sumarse a unha necesaria e urxente movilización ciudadá para non a guerra. Non a guerra! Non a guerra! Non a guerra!